Wito huo umetolewa na mjumbe wa Baraza la Watendaji Kitaifa na mwenyekiti wa Kamati ya Elimu, Utamaduni, Mawasiliano na Michezo, Baraza la Sanaa Zanzibar, ndugu Musa muhamedi Isa, wakati akizungumza na waandishi wa habari mara tu baada ya kukamilisha mchuano ulioshirikisha timu mbili za mpira wa miguu kupitia mabaraza ya vijana wilaya Kusini na wilaya Kati. Amesema kuwa vijana kujitokeza kwa wingi kuzisapoti timu zao za mabaraza ya wilaya ili kufikia malengo waliojiwekea niwaombe vijana waje kwa wingi kwa ajili ya kuja kuwapa sapoti timu zao za wilaya, lakini pia waje waangalie burudani, waje waangalie dhamira kuu ambayo wameiandaa baraza la vijana kwa lengo la kuinua vipaji, lakini kuhamasisha vijana kujiunga na baraza la vijana. Lakini vile vile dhamira kuu ya ligi hii ni kuwaweka vijana katika hali ya umoja ili kuweza kutambua utaifa wao. Naye mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya Kati ambao pia walipoteza mchezo wao huo amesema kuwa mchezo huo umemalizika kumalizika kwa vyema na kupata matokeo yaliyotoa ushindani. Tunashukuru, ingawa tumefungwa, lakini tunashukuru kwa mpira umeenda fair play kabisa hakuna lolote baya ambalo limefanyika. Kwa hiyo tunashukuru, hana tatizo lolote, na tunawapongeza viongozi wetu wa Baraza la Vijana Zanzibar kwa kusimamia haki kwa wachezaji wote na kwa timu zote. Wakati huo huo, mwenyekiti wa Baraza la Vijana Wilaya Kusini waliondoka na ushindani kwa bao moja kwa sifuri kupitia njia ya matuta, amesema kuwa mchezo ulikuwa wa ushindani na hatimaye wameibuka na ushindi. Hali ilikuwa ngumu, siwezi kunukuu maneno ya Manara, lakini hali ilikuwa ngumu, lakini nashukuru Mungu tumefikia hatua ya vidoto na tukafanikiwa kushinda kwa ushindi wa kishindo. Nashukuru sana, lakini pia nawapongeza wilaya ya Kati, wamecheza mpira mzuri ukilingana na sisi, lakini hatima yake mwisho tupate mshindi mmoja. Nikiripoti Zulfa Silima, TFTV.